поисках кенгуру сняли автобус. Thank you. Петя, ты видишь кенгуру? Нет еще. Ну, а я думаю, они в море. Сиднейская замкадье. Пойду посмотрю в море кенгуру. Это глубинка Сиднея. Ой, здесь нет кенгуру. Thank you. это ели, что ли, стоят? Ага. Вон на том вот берегу должны Чем он такой маленький? Маленький домашний кенгуру. Он не домашний, типа. Смотри. <laughs> Слушай, я не хочу с ним связываться. Так, ну есть здесь ради кенгуру. Эта ящерица тоже прикольно. Слушай, ну это, это вообще огромная. Все, можно уезжать. Первый контакт Влада с кенгуру. Ты ему не понравился. Идем к наскальным живописям. По стопам древних аборигенов да. Это похоже на вулканическую, нет, порода? Да, слушай, ну это же культура аборигенов Австралии одна из древнейших в мире. А вот этим вот наскальным надписям может быть около тысячи лет. все вообще изрыто. Этой ладошке 2000 лет. к смотровой площадке. Вон маяк. Пальм-Бич. Мы оттуда приехали. леса на вот такую вот красоту. Ах.